שלום. אה, שני דברים. היום אני רוצה לעשות מספר ניסיונות כדי לוודא איך זווית אה, הקרנה משפיע לכמות אה, החשמל שאפשר לקבל מפאנל פוטו ומה אפשר לעשות כדי להגדיל תפוקה. לצורך הניסוי אני הבאתי את הפאנל בעצמה של 200 ואט, ידוד מגנט, וסרט ניילן מצופה במיום מחוברת באחד מהצדדים האחרים. פאנל, ויעבוד כמנה. אה, הסרט הוא חצי שקוף, ואת אה, האנרגיה אצלו משהו בסביבה 60-70 אחוזים ממה שאפשר לקבל ממראה אידיאלית. הפאנל עומדת מול השמש, והזרם המקסימלי שאנחנו מקבלים 4.24 אמפר. לסבך פנים, ונראה אם זה השפיע על הפנים האלה. אני סירבתי פאנל בערך של 30 מעלות, וזרם שאנחנו מקבלים 3.43 אמפר. עכשיו אני אסבב פאנל עוד יותר. Особливо боялася поїхати Э, Зером. Зером шанов не поблюм, штам, купили помещен литер. עכשיו פנינו לתזריט של 45 מעלות, קצת יותר, עד 50 מעלות, לכיוון הקרני שמש. וזרם שאנחנו מקבלים 2.14 אמפר. אני אנסה בעזרת המראה להגביר את כמות האנרגיה שאפשר לקבל מהבנה. כמובן המראה לא אידיאלי, וגם זווית מאוד קשה לתפוס, אז אני אשחק איתה לפי הרב מדד כדי לקבל מקסימום החשמל. הנה, במצב הזה, הזרם שאנחנו מקבלים, אה, בגלל הגמישות של הסרט וכל הדברים, הוא משתנה בין, אה, בין 3.59, 3.6 מקבלים המקסימום היה 3.84 אנטן. זאת אומרת, יש לנו תוספת משמעותית. אני אנסה להחזיר בלב, ואם אני מזכיר, עכשיו הזרם שאנחנו מקבלים וחצי אמפר. קצת המרה, מגבירים את הזרם. ההבדל הוא לא כל כך משמעותי, הוא פחות משמעותי בזוויות הקיצוניות. אבל עכשיו אנחנו גם מגיעים ל-3.6, 3.7. הנה, 3.37, 3.38, זה מה שאפשר לקבל ממראה הזאת פשוט. עכשיו אני אחזיר פאנל למצב ההטענה המקסימלי. וזרם שאנחנו מקבלים ארבע ושתי עשיריות אחרות. כמובן שכל המדידות הן לא ממש מדויקות, אי אפשר להקים פאנל ככה בקרקע מספיק מדויק, וגם יש עננים קטנים באש בשמיים, זה גם משפיע, אבל uh, המטרה שלנו uh, להוכיח שאם אנחנו מסמנים את קרני שמש, או בעזרת מראה, או בכל מיני שיטות אחרות קיימות, אפשר לקבל תוספת ייצור אה, חשמל ולפנק פוטו-וולטאי. תודה.